रोम रोम में रम रया गुरुजू बादल बिच में और देखिए जब एक शिष्य अगर गुरु महाराज रो आगमन वे गुरु महाराज जब कभी पधारे तो कणी तरह वारना लेवे केवे वरी रे वरी अरे वारी जाऊं रे गुरु बलिहारी जाऊं रे सभी की વારી જાવું રે ગુરા બલિહારી જાવું રે મારા સતગુરુ આંગણે વારી રે વારી રે વારી રે વારી વારી જાઉં રે गुरु दर्शन दीना मारा भाग्य उदय कर दीना और देखिए गुरु जी आया मतलब आपा सबारो किस्मत है संत कटे जावे जटे भगतारो भाग जोर मारतो वे मने लगे आपा सबारो भाग तो खूब जोर मारी रोए तो उठा ले एक बार गुरुदेव के नाम से दोनों हाथों को और क्या हिमर सत गुरु दर्शन दीना मारा भाग्य ગુરુ દર્શન દીના મારા ભાગ્ય ઉદય કર દીના प्रेमनाथ जी घर आया मिलकर भावो केसर तिलक लगावो अरे सखिया मिलकर गावो केसर तिलक लगाओ गुरुदेव ने बताओ वारी जामुरे मर सतगुरु आ या सत्संग या सत्संग बन गई भारी देखा वो मंगला चारी या सत्संग बन गई भारी खावो मंगला चारी मरी खुल हिरदार या सत्संग बन गई भारी थे गावो मंगलाचारी और मारी खुली हृदय री बारी मैं वारे जाऊं रे भगता जो गुरुमुखी वे जो सत्संगी मनक वे जो भगवान रो भक्ति भाव वालों मनक वे वणी मनक रा घरे अगर कोई बड़ो पोस्ट रो आदमी आई जावे तो वणी आदमी ने आनंद आनंद नहीं आवे बने उल्टी नहीं आवे कि दादा भाई यो अंडो टेम ही खराब करी मारो करी कहा वो आदमी राजी कदी वे के तो गुरु महाराज घरे आवे जैसे आज आप सब राजी रहा या बच्चे कोई भजनिक घरे आवे या कोई संत महात्मा आवे तो वो राजी वे पर सिस्टम उल्टो है बड़ा बड़ा लोग तो नाश्ता में काजू पलेटा बदाम मिले और मौका पे भाई साहब ने याद करा तो फोन ही नहीं उठावे अनि करता दोस्ती करनो प्रेम करनो संतों प्रेम करनो भगवान जो एनी टाइम काम में आवे अगर मेरी बात सही लगी तो एक बार ताली बजा दो सभी गुरुदेव के नाम से और उठा ले सभी लोग दोनों हाथों को अंतिम लाइन में कहा ਯੋ ਦਾਸ ਨਾਰਾਇਣ ਗਾਵੇ जाबू रे पूरा बलिहारी जाबू सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाबू रे मारा दिन गुरु आंगन आया मैं वारी जाबू रे मैं वारी जाबू रे जाबू रे